オバス崩してはまたパーツ組み立てるナイスナイスナイス to me too Good luck 健闘を祈る Good luck でセリーが歌う目指す High quality それが My quality on my 諦めなそのアーツ両目見てきたこと忘れんな Remember October 時が過ぎるのは早い時間 敏感少し振り返る、uh, Moments in the past I feel I feel I feel Thanks And more And more And thanks Oh Thanks